वेलकम ब्याक एनदर एपिसोड र आज यो एपिसोडमा विशेष गरेर तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो इ वान लाइफमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पेमेन्ट डिटेल्स अपग्रेड गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ इ वान लाइफ विशेष गरेर तपाईँहरू अब आउट अफ कन्ट्री वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलेट बिजनेस गर्नुहुन्छ भने यो best one of the best system म भन्छु सो तपाईँहरूलाई यो फुल सिरिज मैले दिइसकेको छु तपाईँहरूले मैले जे जे चाहिँ अघिल्लो सिरिजमा भनेको छु त्यो फलो गर्नुभयो भने तपाईँले इयु वान अफ लाइफ तपाईँले चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यु वान लाइफ सो त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के टाइप गर्नुहोस् त भन्दा भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ e one you life dot com युवान लाइफ डट कममा जानुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँको अब लगइन हुनु पऱ्यो सुरुमा राइट अब लगइनको लागि पक्कै पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा आइडी र पासपोर्ट हुनु पऱ्यो म मेरो आइडी र पासपोर्ट यहाँ चाहिँ खोज्छु okay so wait a minute यहाँ गएर Right. So, so the first month, the bank is saying, no username, password, uh, right? Username, password. र तपाईँहरूले क्रिएट गर्नुभएको छैन भने अघिल्लो एपिसोड मैले चाहिँ फुल एउटा चाहिँ सिरिज वान अफ म नेपालीबाट तपाईँहरूले यसको बारेमा सेयर गर्दिनँ सो इङ्ग्लिस भर्जन जो जो इङ्ग्लिसमा चाहिँ मजाले अलि बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू मात्र चाहिँ यो प्रोग्राममा जोइन गर्न पनि म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु बिकज नेपाली भर्जन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले multiversity one of the best तपाईँहरूलाई चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ तपाईँको चाहिँ business training marketing training sales training सिक्नको लागि नेपाली भर्जनमै छँदैछ सो तपाईँ वर्ल्ड वाइड बाहिर जानुहुन्छ भने मात्र यो प्रोग्राम रिकमेन्ड गर्छु इङ्ग्लिस भर्जनको लागि सो त्यसको लागि डेभिड डेकल जो मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ तपाईँले सिरिज हेर्नुहोस् पहिला बुझ्नुहोस् सिस्टम अनि मात्र तपाईँहरूले चाहिँ सुरु गर्नुहोस् राइट त्यस पछाडि अब तपाईँ यहाँ गइसके पछाडि तपाईँ लगइनमा जानुभयो लगइनमा गएर राइट लगइनमा गएर चाहिँ तपाईँले कहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो माई एकाउन्ट सेक्सनमा जानुहोस् त्यस पछाडि कसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो वालेट बिटकोइनको वालेट राख्ने भन्ने अघिल्लो एपिसोडमा मैले सिक सिकाइसकेको छु त्यस पछाडि माई पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् अनि त्यहाँ गइसके पछाडि मेनली चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्रिपको अप्सन राखिदिएको छ स्ट्रिपको तर यो स्ट्रिप चाहिँ यो चालिसवटा कन्ट्रीहरू मात्र एभाइलेबल भएको छ सो नेपालको लागि चाहिँ यो एभाइलेबल छैन त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ यो फोर्थ कसरी स्ट्रिपहरू बनाउने सबै कुराहरू पनि सिकाइदिएको छ इभन तपाईँले कसरी आफ्नो वालेट कनेक्ट गर्ने यहीँ सिकाइदिए दिएको छ तपाईँहरूले मजाले इङ्ग्लिस भर्जनको हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ अनि जोसँग चाहिँ यो स्ट्रिप हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा एभाइलेबल छैन भने हामीले फोर्थ अप्सन प्रयोग गर्न सक्छौँ so setup alternative payment option जस्तो तपाईँको एउटा भनेको त अब बिटकोइन एड्रेस भइ नै हाल्यो होइन बिटकोइन एड्रेस भइ नै हाल्यो अर्को भनेको चाहिँ अब बिटकोइन एड्रेस बाहेक पनि अर्को पनि सेटअप तपाईँहरूलाई गर्न मन छ भने यसरी चाहिँ गएर फोर्थ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसके पछाडि नाम तपाईँको ब्याङ्कको नाम हाल्नुहोस् अनि ब्याङ्क नेम हाल्नुहोस् कन्ट्री हाल्नुहोस् स्विफ्ट कोड के के हो हाल्नुहोस् होइन स्विफ्ट कोड नै हो हाम्रो अनि त्यस पछाडि आइडेन्टिफायर स्विफ्ट कोड भनेको अब एनआइसीको यो भयो अनि ब्याङ्क एकाउन्ट हाल्नुहोस् यति गरिसके पछाडि अपडेट गर्नुहोस् राइट अब राइट? यति अपडेट तपाईँले गर्नुभयो अनि अपडेट गरिसके पछाडि मुनिपट्टि तपाईँहरूले चाहिँ योर प्राइमरी एड्रेस डिटेल भनेर भनेको छ require to earn commission your primary address detail require to earn commission भनेको छ सो के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले अब मेरो नेपाल पोखरा नेपाल भनेर राखिदिन्छु पोखरा नेपाल अनि त्यस पछाडि पोखरा लेक साइड सिक्स भनेर मेरो यो एड्रेस हाल्छु अनि त्यस पछाडि सिटी भनेको पोखरा नै भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि प्रोभिन्स भनेको गण्डकी भइहाल्यो त्यस पछाडि तपाईँको जिप कोड भनेको अब मेरो पोखराको हो है तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जिप कोड हाल्न सक्नुहुन्छ three three seven zero zero हो मेरो जिप कोड कन्ट्री भनेको नेपाल भयो राइट नेपाल भइसके पछाडि यसलाई तपाईँहरूले सिम्पली अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एफिलिएट एफिलिएटको चाहिँ इन्स्ट्यान्टली प्रफिट यसको थ्रुबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ आउनेछ राइट सो यो किसिमको तपाईँहरूले चाहिँ यो यी e वान यो लाइफमा चाहिँ आफ्नो ट्रान्जेक्सन पेमेन्टको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ वा वालेटको अगाडि मैले भनेको छु राइट वालेट एड्रेस हाल्नुहोस् अघिल्लो एपिसोड हेरेर त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ अरू अन्य अदर अप्सन्स तपाईँले स्ट्रिप छैन होइन स्ट्रिप हाम्रो कन्ट्रीमा अलाउड गर्दैन सो फोर्थ अप्सन ब्याङ्क डिटेल्सहरू तपाईँले चाहिँ यसरी सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ so thank you so much more details तपाईँलाई यो इयु वान इ वान यु लाइफको चाहिँ मैले तपाईँको सिरिज क्रिएट गरेको छु युट्युबमा तपाईँहरू चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर मजाले फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो रुललाई फलो गर्दै जानुभयो भने तपाईँले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ right so see you in the next series thank you everyone